दीपक जलाउने कार्य कति सुखमय हुन्छ प्रकाशको यो रोशनी मानौ आत्माभित्र गएर मनमा उल्लास भरिदिने गर्दछ एकछिनको लागि मानुस मैले यसलाई निभाइदिएँ जबकि मैले यसैको साराबाट अन्य दियो जलाएको थिएँ किनकि यो दीपले अरू दियोलाई जलाइरहेको थियो तबसम्म यो जलिरहेको थियो तर जब यसले यस्तो गर्न छोडिदियो तब आफैलाई नै निभ्नु पर्यो बुझ्नुभयो जीवन पनि त्यसै प्रकार प्रकाश दिने अर्को नाम हो यदि जीवनमा शुभ कर्म गर्नुहुन्छ उपकार गर्नुहुन्छ कसैको सहायता गर्नुहुन्छ तब जीवित रहनेछ र जुन दिन यो कार्य बन्द गर्नुहुन्छ तब श्वास फेर्दै गर्दाको पश्चात पनि जीवन मृत समान हुन्छ त्यसैले जबसम्म श्वास छ तबसम्म आशा रूपी प्रकाशको सञ्चार गरिरहनुहोस् विश्वास गर्नुहोस् ऋतु पश्चात पनि तपाईँ अमर रहनुहुनेछ